құрметті қазақ халқым құрметті президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев мырза құрметті жоғарғы сот төрағасы жақып асанов мырза құрметті қазақстан республикасы бас прокуроры ғизат нұрдәулетов мырза құрметті қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаментінің төрағасы марат ахметжанов мырза құрметті ішкі істер министрі ерлан тұрғымбаев мырза менің ащы айқайымды тыңдауларыңызды сұраймын мен бейсенбаев бақытжан 2002 жылдан бері 17 жыл бойында үш жоғарғы білімім бола түркістан облысы сарыағаш ауданы диханбаба ауылындағы нөмір 17 алтынсарин мектебінде физика математика пәндерінен оқушыларға білім мен тәрбие беріп келдім 2019 жылдың 19 қарашасында Евразия бір телеканалына Түркістан облысы Сарағаш ауданы Диханбаба ауылындағы нөмір 17 Алтынсарин мектебінің директоры Халида Кабулованың сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің үдеп кеткеніне байланысты бірінші мұғалімдерден ақша жинауды үрдіске айналдырғанын және өзімнің ай сайын жинаған ақшамды айттым екінші мектеп директорының мектепте ағайын туыстарының көптігінен мұғалімдер шындықты айта алмайтындығын айттым үшінші мектебіміздің тоғызыншы сынып оқушысы омарова ұлжан өз қолын өзі кесіп суицидке барғанын және сол оқиғаны жасыру үшін сарыағаш ауданының екі капитан шеніндегі полицейлеріне жүз мың теңге жинауымыз керектігін айттым осыны айтқаным үшін жұмыстан айырылдым және соттан сотқа тартылып жатырмын директор кабулова халида мен суицид жасаған қыздың анасы смаилова райхан 2019 жылдың 18 желтоқсанында мені қазақстан республикасы қылмыстық кодексінің 130-131 баптарымен айыптап сотқа тартты сарыағаш аудандық сотының судьясы берік каиповтың қарауымен 2019 жылдың 18 жыл 90-нан 2020 жылдың 18 наурызына дейін 3 ай бойы сот талқылауы болды. Мектеп директоры Кабулова осы мерзім аралығында еңбекке жарамсыздық парағында жүре отырып, менімен соттасты. Оның 3 ай бойында еңбекке жарамсыздық парағында жүріп, менің соттасқаны қаншалықты заңды. Қазақстан Республикасы бас прокуратурасында бірнеше жыл жемісті еңбек етіп зейнетке шыққан қорғаушым дәулетбақ бекежановтың біліктілігі болмағанда барлық мұғалімдердің қатарында мектеп қазынасына беріп келген өз ақшамды өз ақшамды сұрағаным үшін қылмыскер атанар едім шындығымды дәлелдеуші материалдарымның көптігінен директор халида кабулова мен қыздың анасы Смайлова райхан 2020 жылдың 18 наурызында өз жеке айыптау арыздарынан бас тартты судья каипов қылмыстық істі қазақстан республикасының қылмыстық процестік кодексінің 35 бабының бірінші тармағының 5 тармақшасы бөлігімен тоқтатты директор кабулова еңбекке жарамсыздық парағында жүріп менімен соттасып жатқанда оның орнына директордың қызметін уақытша атқаруға сайланған кабулованың орынбасары әрі құдасы панов талғат өзінше билік етіп лауазымын теріс пайдаланып қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 161-189 баптарына қайшы әрекеттермен еңбек кодексінің 19-65 баптарының талаптарын бұза отырып мені жұмыстан шығарды мені жұмыстан шығару бұйрығында білім туралы заңының 51 бірінші бабының үшінші тармағы екінші тармақшасын қолданған ол бапты ашып қарасам білімі жоқ дегенге келеді екен сонда менің үш жоғарғы білімім бола тұра 17 жыл бойында физика математика пәндерінен жемісті еңбек етіп аудандық облыстық деңгейдегі алдыңғы қатарлы мұғалімдердің қатарында жүріп дәл сол жылы аудандық білім бөлімінің басшысы бауыржан майриховтан алған алғыс хатым өтірік па одан алдын да ауыл әкімінен нұр отан партиясынан алған мадақтамалар ше пән олимпиадаларынан алған жүлделі орындар не болды сонда не себепті еңбек кодексінің елу екінші бабының бірінші тармағы сегізінші тармақшасымен жұмыстан босатқанын да түсінбеймін құзырлы органдарға мені еңбектен заңсыз босатқаны жөзінде бірнеше арыздар жаздым тексеруге тиісті болған мекемелер менің уәжімді қарамай сотқа жүгінуді көрсетті 2020 жылдың 15 шілдесінде еңбекке қайта орналасуға сарыағаш ауданының сотына талап арыз түсірдім талап арызым бойынша судья жұмабаев істі қарады сот барысында мен жұмыстан директордың атына жазған өтінішімнің көшірмесін өтінішімді көрген азаматтардың түсініктемелерін ауырғанымды растайтын еңбекке жарамсыздық парағымды жедел жәрдем көрсетілген жөнінде дәрігерлік құжаттарымды ұсындым іс бір жақтама қаралып менің өтінішімді директор мойындамай куәгерлер сұралмай еңбекке жарамсыздық парағым ескерілмей судья жұмабаев тарапынан талабым қанағаттандырылмады Сарағаш аудандық сотының шешіміне наразылық білдіріп түркістан облысының апелляциялық сотына апелляциялық шағым түрдім. түркістан облыстық сотының дзюлиев басқарған апелляциялық сот алқасы Сарағаш аудандық сотының шешімін бұзбай менің апелляциялық шағымымды қанағаттандырусыз қалдырды сот қаулысы күшіне еніп жұмыссыз қалдым 2020 жылдың 27 қарашасында алғашқы сотта өз арызын кері қайтарып алғанына қарамай араға бір жыл салып директор қабылова ар намысы мен қадір қасиетіне іскерлік беделіне нұқсан келтіргенін айтып қазақстан республикасының азаматтық кодексінің 143 951-ші баптарымен мені жауапкер ретінде талап арыз беріп азаматтық сотқа қайта тартты істі сарыағаш ауданының судьясы сауран қарады сот барысында мен өзімнің айтқан шындығымды дәлелдейтін аудио видео материалдарды евразия каналына берген сұхбатымды және әрбір айтқан сөзімнің растығын дәлелдейтін құжаттарды және медициналық сараптамамды ұсындым сот отырысының соңында судья сауран менің уәждерім мен дәлелдеріме аудио видео жазбаларға және сараптамаға мән бермей сот отырысына куәгерлерді шақырмай үш құжатты негізге алды бірінші Сарағаш аудандық полиция бөлімінің анықтамасын басшылыққа алды екінші ақша жиналмайды деген мектеп мұғалімдерінің 112 мектеп мұғалімі қол қойған тізімді басшылық қалды. үшінші мектептің қамқоршылық кеңесінің төрағасы сабденовтың хаттамасын басшылық қалды. осы құжаттардың негізінде судья сауран шешім шығарды шешімінде талап қоюшы халида дабыловна қабылованың талап қою арызы ішінара қанағаттандырылсын жауапкер бақытжан дүйсенбаевич бейсенбаев өз арызда арызында көрсеткен мәліметтерді шындыққа сай келмейтін атап айтқанда 2019 жылы 26 қарашада евразия бір телеканалына берген тікелей сұхбатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің түркістан облысы бойынша департаментінің басшысы қошқалиевке жазған арызында фейсбук ақпараттық желісінде таратқан ақпаратында евразия бір телеканалының 2019 жылғы 3 желтоқсанындағы сюжетінде каболова мектеп мұғалімдерінен ақша жинап сыбайлас жемқорлық жасаған деген мәліметтері теріске шығарылсын осы мәліметтер талап қоюшы халида дабыловна қабылованың ар намысы мен абыройына және іскерлік беделдігіне нұқсан келтіретін деп танылсын теріске шығарылған мәліметтерді ақпарат құралдарында жариялау жауапкер бақытжан дүйсенбаевич бейсенбаевқа міндеттелсін жауапкер бақытжан дүйсенбаевич бейсенбаевтан талап қойшы халида дабыловна кабулованың пайдасына келтірілген моральдық зиян ретінде елу мың теңге өндірілсін деп көрсетілген алайда басшылыққа алған сарағаш аудандық полиция бөлімінің анықтамасында оқушы қыздың үйінде жуынып жатып абайсызда қолы кесілген деп жазылған ал судья сауранның шешімінде оқушы қыз далада әжетханаға бара жатып абайсызда құлап қолын шиша сынықтарына кесіп алған деп көрсеткен және де осы күнгі Сарағаш аудандық полиция бөлімі анықтамасында ауылымыздың тойханаларына рейд жүргізіп бірнеше хаттамалар толтырғаны көрсетілген осыған байланысты мен сотта судья сауранға сол күні түнде тойханада даяшы болып жүрген оқушылардың видеосын ұсындым қазақстан республикасы сот сарапшылар одағының медициналық сараптама орталығының эксперт маманының 2020 жылдың 10 ақпанында берген сараптама қорытындысын ұсындым евразия каналына берілген сұхбаттардың төрт сюжетін ұсындым кабулованың суицидті жасыру жөнінде айтқан видео жазбаларын ұсынған оған судья мән бермеді екінші мектептегі ақша жиналу мәселесі жөнінде <coughs> судья сауран мектептің 112 мұғалімінің ақша жина, жиналмайтындығы жөнінде қол қойған тізімі бойынша ақша жиналмайды деп шешті алайда ол тізімнің ішіндегі 5 мұғалім облыстық прокуратураға ақша жиналатындығы жөнінде менімен бірге арызданған бірнеше мұғалімдер ешқандай ақша жинау жөнінде тізімге қол қоймағандығы жөнінде айтқан кейбір мұғалімдер мәжбүрлеп қинап қол қойдырған жөнінде айтқанын дәлелдейтін аудио жазбаларды сотқа ұсынғанмын алайда сот оған да назар аудармады және бірнеше мұғалімдердің қойған қолдары жалған екеніне де назар аудармады тіпті тізімде қол қойылмай бос тұрған жерде бар үшінші мектептің қамқоршылық кеңесінің төрағасы сабденовтың хаттамасын басшылыққа алды алайда төрағаны сотқа шақырып сұрамады себебі сабденов бұл мәселе бойынша ешқандай отырыс жасамаған және ешқандай қаттамаға қол қоймаған дәлелдейтін құжаттарды сотқа ұсындым қарамады қол өзін кемес екен сабденов маған алғашқы каировтың сотына шақырғанда айтқан мектеп директоры сарыағаш аудандық полиция бөлімінен мен туралы жалған заңсыз құжаттар жинап сотқа ұсынды ұсынған құжатының біреуі қоршаған орта үшін қауіпі бар психикалық ауру деген анықтама сонда бұл қалай мектеп директорының сыбайлас жемқорлық әрекеттерін айтып оған бар дәлелдерін келтіре отырып директордан неге кешірім сұрауым керек оған қоса моральдық шығынды да төлеуім тиіс бұл қалай президенттің атына бас прокуратураға сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаментіне ішкі істер министрлігіне осы уақытқа дейін мектеп директорының заң бұзулықтары туралы бар дәлелдерімді көрсетіп жүзге жуық арыз түсірдім арыздарым үнемі облыстық деңгейдегі құзырлы органдарға жіберіледі ал облыстық құзырлы органдар өз кезегінде аудандық деңгейдегі мекемелерге арзым бойынша қарауды жолдайды ал аудандық құзырлы органдар арызымдағы уәждерді қарау үшін аудандық білім бөлімінің басшысына жібереді аудандық білім бөлімінің басшысы мектеп директорының жасаған заң бұзушылықтарын жасырып жалған жауап қайтарады жалған жауап тізбек бойынша жоғарыға жетеді осындай тұйықталған тізбек тәріздес құрылған іс жүргізу арқасында ешқандай тергеп тексеру амалдары жүргізілмей жатыр бас прокуратураға және маған берген жауаптарында түркістан облыс прокуратурасы және сарыағаш ауданы прокуратурасы үнемі прокуратура туралы заңның 21 бабы бірінші тармағы мен әкімшілік рәсімдер туралы заңның 20 бабы бірінші тармағына сілтеме жасап сіздің арызыңыз жоғарыда көрсетілген критерийлерге сәйкес келмейді деп жауап береді прокуратура туралы заңның 21 бабы 1 тармағында осы заңның 6 бабы 3 тармағы 1 бөлігіне сілтеме жасалған сілтеме жасалған бөлігін оқысам прокурор заңдылықтың сақталуын тексеруді өзінің құзыреті шегінде қазақстан республикасы президентінің тапсырмалары негізінде тағайындайды және жүргізеді деп көрсетілген сонда сарыағаш ауданының прокурорына тікелей президент тапсырма беруі тиіс пе сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігіне елуге жуық арыздар жаздым 2020 жылдың 11 шілдесінде қорғаушым бекежанов екеуміз түркістан облыстық сыбайласқан жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаментінің басшысы қошқалиевпен кездесіп барлық заңбұзушылық әрекеттерді көрсеттік тапсырған арызымыз жауапсыз қалды анықталып тұрған сыбайлас жемқорлық әрекеттерін тергеп тексеруді сұрап қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің басшысы шпекбаев алик мырзаға 2021 жылдың 16 наурызында арыздандым жауап кешіккендіктен араға ай салып 2021 жылдың 16 сәуірінде және арыздандым 2021 жылдың 23 сәуірінде мені сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл агенттігінің сарағаш аймағы бойынша ауданаралық басқармасына өзін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігіненмін деп таныстырған нұрлан үсенұлы атты қызметкер шақырды сол күні сағат 15 ге мен аталған мекенжайға бардым нұрлан үсенұлы өзін таныстыра салысымен мән жайды түсіндірмей не үшін шақырылғанымды айтпай бөлмесіне кіргеннен дөрекілік көрсетіп сенің психологиялық ауытқуың бар сен жындысың сондықтан не үшін арыз жазасың жындының жазған арыздан қарамау керек деп айтып менің суретім көрсетілген және қоршаған орта үшін қаупі бар психикалық ауру деп жазылған менің жеке басымның мәліметтерін көрсетті жынды псих өзіңнің және жанұяңның қауіпсіздігін ойла болашақта жұбайыңа немесе бала шағаңа келетін зиянды ескеріп жүр кез келген уақытта сен ойламаған оқиғалар орын алып қалуы мүмкін таяқтың екі ұшын тең ұстаған жөн өзің қылмыскер атанып қалуыңа кепілікті ешкім бере алмайды мен саған ескерту жасап отырмын арыздана бермей тыныш жүр деген сөздермен қорқытып қоқан лоқы көрсетті мен одан не себепті сіз мені кемсітіп псих деп айтасыз деп сұрағанда ол маған қабылова халиданың Сарағаш ауданы сотына аудандық полиция бөлімінен апарған қағаздарын көрсетті кабинетке кешігіп кірген ауылдың учаскелік инспекторы капитан әбдікаримов нұрлан үсенұлы оны қолдады біреуі қоршаған орта үшін қаупі бар психикалық ауру деген анықтама болып шықты екіншісі менің 2006-2020 жылдар аралығында психикалық аурумен сарыағаш аудандық полиция бөлімінде тіркеуде тұрғандығым жөнінде мөр басылған белгісіз қағаз болды осы сөздерді айтқаннан кейін тағы да басқа қорлау қорқыту сөздерін естігеннен соң кабинеттен аман шығуымды ойладым ол маған бір қағазды толтырып беруін сұрады ол қағазда шағымым жоқ деген сөз жазуым керек екен алайда мен жазбаймын деп отырып алған едім сен есалаң жазып беруің тиіс деп жаздырып алып қалды да әлгі менің психикалық ауытқуым туралы жазылған қағазды жыртып қоқысқа тастады мен егов порталы арқылы өзімнің ешқандай психикалық ауру ретінде тіркелмегенім жөнінде анықтама алғанмын бар менде менің шындығымды қолдап түркістан облысы прокуратурасына ақша жинауды айтып арызданған бес әріптесімді директордың туған туыстары мен жекжаттары басқаратын ұжым қазір қысымға алып жатыр сағат жүктемелерін қысқартып тастаған олар менің кейпіме түсуден қорқып өз ардарынан бас тарта бастады себебі тексеруге келген прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс басқармасы және түркістан облыстық полиция департаментін қызметкерлері олардан өз арыздарынан бас тартуға міндеттеп жатыр айтқан шындығым үшін аудандық құқық қорғау органдарының қызметкерлері менің және жаниямның, қауіпсіздігіне қатер төндіріп жатыр егер маған немесе менің жанұямның мүшелерінің біреуіне зардап тисе сарыағаш ауданының полиция прокуратура сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл басқармасын кінәлі деп есептеймін құрметті халқым құрметті президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев мырза құрметті жоғарғы сот төрағасы жақып асанов мырза құрметті қазақстан республикасы бас прокуроры ғизат нұрдәулетов мырза құрметті қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл департаментінің төрағасы марат ахметжанов мырза құрметті ішкі істер министрі ерлан тұрғымбаев мырза менің жан айқайыма құлақ асып тергеп тексерулеріңізді сұраймын